елді мекендерде бипылдатуға бола ма дыбыс сигналын қашан қолдануға болатыны жол ережесінде анық жазылған бірақ оны көп жүргізушілер ескере бермейді жол ережесінің сыртқы жарықтандыру приборларын және дыбыстық сигналдарды пайдалану деген 19 тармағы 12 тармақшасына сәйкес тек мына жағдайларда дыбыс сигналын беруге рұқсат беріледі елді мекеннен тыс жерде басып озу ниет ескерту мақсатында жол көлік оқиғасын болдырмау үшін қажет болған жағдайларда яғни қала не ауылда кептелісте тұрғанда қозғалысты реттеушіні асықтыру үшін немесе аулада тұрып біреуді шақыру үшін бипылдатуға заңмен тыйым салынған бұл ережені елемеген жүргізушілерге үш аек ал бір жыл ішінде осы әрекетін қайталаса бес аек мөлшерінде айыппұл салынады әкімшілік кодекстің 797 бабында тәртіп сақшыларының себепсіз гуілдетіп елдің мазасын алғандардың көлігін айыптұрағына жіберуге құқығы бар жазылған одан бөлек егер жүргізуші тұрғын үйдің ауласында жұмыс күндері 22.00-ден 9.00-ге дейін демалыс және мереке күндері 23.00-ден 10 00-ге дейін дыбыс сигналын басса әкімшілік кодекстің 437 бабы бойынша яғни тыныштықты бұзған үшін жауапқа тартылады бұл жағдайда заң бұзған азамат 5 айық мөлшерінде айыппұл төлейді сәтті сапар тілейміз және себепсіз бипылдата бермеңіздер